kā? Ieva, tu neteici, ka mēs esam uz laukiem atbrauc? Kā, kā, hi, hi, kā, kā, hi, hi. Nedzirdēji, ka mēs esam uz laukiem? Bet uh, tu nedzirdēji, ka mēs aizamies braukt uz laukiem? Es braucu uz Vīdru, uz e, šo te, uz e, Saveinu, mēs uz saviem. Paldies. tas jābūt mājās. Un panāksim uh, būvēt mierīgi. Mums sūdzība, mums sūdzība ir, dzirdi, mums ir sūdzība no kaimiņa. Mārta, zāle, tā ir mūsu problēma. Jo atbrauci mājā. Pagāju. Nepļauj, nepļauj. Kur mēs te man samuktus? Nē, tur, oranžām puķītēm. Karoči, mēs laimīgi palikām. Nu, bet tā, vienmēr Martē, man pilnīgi vienalga. Ir, tik nāk kuplānā mūs pie oranžām puķītēm nobeidz. Pie ķeizarkroņiem. Portretiņu nobeidz. Mums liek dara. Nomierinies.